Hola, avui parlaré sobre Ciutat Morta i les seves curiositats. Bueno, el cas va començar el 4 de febrer de 2006, com recordeu, i representa que en principi era un test que després analitza, eh, els fets van... els policies van declarar que havia estat una pedra. Bueno, això ben bé no se sap, o sigui que és una curiositat. Bueno, eh, continuem. Després, hi ha uns quants detinguts que són al carrer i en principi el test s'havia tirat des de dalt de, l'edifici. Això tampoc quadra. Més coses que no quadren és quan la Patricia Eres, que s'acaba suïcidant, diu en el seu blog i al documental Ciutat Morta també es diu que ella anava amb bici amb un amic i a la versió oficial, policial, diu que ella va tombar una valla. I diferències entre una valla i una bicicleta n'hi ha bastantes, bueno. Tret de que estan fetes amb el mateix material. Bueno, més curiositats. TV3, després de diferents negociacions, gràcies a la CUP va emetre el documental. Això vol dir que l'estaven intentant bloquejar que no s'emetés. O sigui, podria ser veritat el que diuen. També va sofrir censura, entre cometes, de el mm, Gelabert o G... Gibel... Bueno, no sé com es diu ara, Gibel... Bueno, Givanei, Givanei, sí. Bueno, doncs va, va dir que es fes, eh, va dir a un jutge que va, va denunciar el cas i va dir que es denunciés i es traguessin aquests minuts. TV3 va fer cas. I ara hi ha un periodista i imputat per això, aquesta raó. Més coses. Van... Ah, sí, m'he oblidat de dir que va quedar un policia ferit i d'aquí ve tota la investigació. Bueno, eh, ja no investigues res. <laughs> bueno. Jo només explico tots els fets que han anat apareixent aquests últims dies i tots els fets ocorreguts, segons les versions. Què més? Hi havia un policia ferit, Després es va suïcidar una dona, la Patricia Eras, que era, com es diu, era poeta independent. O sigui, els poetes tenen imaginació. O sigui, podria haver mentit, però els poetes, la gent que té llibertat creativa, tampoc menteix. Vull dir, enca... bueno, sí menteix, pot ser que menteixi, però normalment no són gent violenta. O sigui, també hi ha, hi ha un cas de tortures comprovades, hi ha les fotos d'aquests i de detinguts i també d'un altre que, com que era fill d'un polític d'un altre país, al final no es va acabar... Al final van acabar condemnant-los, però aquests dos que estan condemnats cobren una pensió de, estan jubilats perquè no poden treballar, estan inhabilitats per la seva feina, que no... O sigui que són... En comptes de tancar-los a la presó, si això fos veritat, jo els tancaria al manicomi. Bueno, no sé si al manicomi últimament. Eh, què més? L'amiga de la Patricia Eres la van despatxar d'una empresa de seguretat, tot i que ella és advocada. Això és una mica estrany. Bueno, la, no, el més estrany és que per què treballes per l'Estat si després el critiques? Perquè l'empresa aquella, però segur, bueno, no, Segur Ibèrica, sí, segur, bueno, Segur Ibèrica diu que no la van despatxar, sinó que tenia prova i encara l'estan provant. Si no ve, doncs la faran fora, però que no l'han fet fora perquè encara està en fase de proves. Però ella deia que tenia dos mesos de prova i ells diuen una setmana, o sigui, més coses que no quadren. I més coses que no quadren també són el Rodrigo Lanza, en el periòdico, i segons un informe del 2014 i alguna del 2014, el Rodrigo Lanza va acceptar la culpa i a sobre va dir que, que no se'n penedia. Eh? En canvi, tota la vida que ha estat a la presó, etc etc, va estar dient que ell no ha fet mai res, que no l'ha tirat més. O sigui, més coses rares. La casa ocupada, que ja no estava ocupada, sinó que cobraven... Bueno, estava ocupada, però no per ocupes, sinó que cobraven entrada i tot, era de propietat de l'Ajuntament. I per què deixava fer, fe... Eh, per què deixava fer festes allà i en canvi altres cases ocupades, ateneus i altres casals ocupes els desallotjaven, doncs perquè molestés els veïns i fes fora els veïns i es pogués de eh, construir pisos nous. Bueno, això és el que diuen a tot arreu. Um, més coses. El debat d'ahir va quedar igual. No es reobrirà el cas, no hi ha proves noves. El testimoni tindria de ser, més que un testimoni, encaputxat, més que un testimoni és un, com es diu l'altre, un... Un que amaga les coses que es diuen... La... Un testimoni no és, és un l'altre, un... no em surt la paraula, però bueno, ja m'enteneu. El cas, ciutat morta, continuarà obert, però es tancarà aviat perquè no es trobaran proves noves, perquè les antigues no, no es jutjaran un altre cop, i pot ser que la policia hagi tingut errors i que s'hagin comès errors de totes dues parts, però és molt estrany tot plegat. L'únic que dic és això. Tot estrany, tot plegat és molt estrany. Ho sento pels que han patit.